خطبتي بعد شهرين عم دور على شغل ما بعرف شو بدي اسوي اسمي هبه عايشة هون شيء اسمه حرب ضياع دمار عدم أمان إحساس بالفقدان دائم عم نتمسك بشيء اسمه أمل بس يمكن إن الأمل ما موجود بنت عادية مدري ماني عادية ما بعرف مثلي مثل كل هالبنات حلمي كتير بسيط بس ما عم بيتحقق أو صعب كتير يتحقق أو يمكن مستحيل بهاي الظروف اللي عم نعيشها إنه يتحقق تخرجت وقعدت بالبيت دورت على شغل صار لي سنتين لهلا ما لقيت يمكن الغلط فيه او الغلط بالاماكن اللي انا عمال اقصدها او الغلط بال بال بالاشخاص هن حتى وصلت لمرحله انه انه كان في معايير معينه للشخص اللي بده يتقدم للوظيفه كان بلبس كان بطريقه حكي حاولت كثير اني اتصنع لبست اشياء انا ما برغب فيها ما بحبها حكيت حكي انا ما مو مو من طبيعتي او مو من شخصيتي بس لاقدر احصل على وظيفه بس ما قدرت كله بيقول لك اوكي متصل فيك بس ما حصلت على هاي الوظيفه الوظيفه مو لاني بدي بس اعبي وقتي او اخذ مصاري هي نوع من انواع المساعده لاهلي اللي نحن مؤلفين من ست أفراد قاعدين بغرفة وصالون كلهم عم بيدرسوا كثير كان صعب اني احس عم باخذ مصروفي من اهلي بعد دراستي وتخرجي حتى هي مساعدة للإنسان اللي أنا بدي ارتبط فيه بعد فترة خطبتي بعد شهرين و... وتفكيري بالمصروف اللي حيصير بهاي الخطبة خلاني ألغي شيء اسمه خطبة صرنا نفكر برومانس أكثر إنه خلص نحن بنلبس محابس ونكون مع بعضنا الحب هو اللي بيخلينا نعيش أكثر حلمي إني ألبس هذا الفستان إني أشوف العالم فرحانة فيني ما رح يتحقق لأنه حيكلفني كتير في اشياء اولى اني اصرف هاي المصاري عليها كنت اسأل امي لما كنت صغيرة انه ليش بيقولوا انه انا اشتقت لوطني هلا نحن بوطننا بس مشتاقين لوطننا كل عمري كنت احلم امشي تحت المطر والثلج بس هالسنة ما مشيت اكتفيت اني اخذ صورة مع الثلج لانه لما رح ارجع على البيت ما في شي دفي في جسمي او نشف في غراضي لأنه عرفانة أني رح أمرض بنفس الوقت كان في أشخاص قدرانة تعمل هذا الشيء وقدرانة ترجع على بيتها وتنشف أغراضها وتتدفى بدون ما يهمها هدول الأشخاص اللي ما عندهم هي الوسائل ما في شيء تغير بالحرب بس انه صرنا نموت اكثر رغم كل شيء آه، عم حاول كون اكثر منيحه عم حاول دايما اذا تسكر باب افتح عشرة قدامي عم حاول انه انه لسه دور على شغل وانه اقدر ساعد اهلي وانه لما اتزوج كون سند لزوجي بحب اني اكون انسانه سعيده رغم كل شيء عم بيصير أه بكره ابكي مو لانه ضعف لا بس لانه بحس البكاء ما بيغير شيء آه، في شيء جواتي بضل بيقلي انه المستقبل حلو في شيء جواتي بضل بيقلي انه انه انت انت شخص منيح ورح يكون منيح اكثر لبعدين نصحني انه اعمل خطبتي على الشمع ضو الشموع رح يكون جو كتير حلو لانه اصلا نحن عنا ما في كهرباء لانه اصلا نحن من 24 ساعه يمكن تجينا نص ساعه او لا حياتنا تعودت وروتيننا تعود انه نحن ما في كهرباء لما بتجي الكهرباء العالم بتنط بتقوم تقعد ما عاد تعرف شو بدها تعمل حتى بنفس البيت الافراد بتصيروا بيتخابطوا ببعضهم اللي بده يشحن موبايله اللي بده يغسل اللي بده يتحمم اللي على فكره انا يمكن هو السر بس رح اقوله انه يمكن نحن عم نبقى 20 يوم بلا حمام طبعا لعدم توفر المازوت لعدم توفر الغاز لعدم توفر الكهرباء وانا بهذا العمر بغسل على ايدي ليش لانه ما في كل هاي الوسائل ومنقول احنا مناح بس يمكن صارت العائلة تحب بعضها أكثر يعني ما عاد في داعي للمازوت صاروا الأهل يعضوا بعضهم مشان يدفوا بعض وبطلنا نتفرج على التلفزيون صرنا نتسلى بالحكي على بعضنا على جارتنا عملت هيك وجارنا عمل هيك وبنت الجيران عملت هيك صار في مجال كثير للحكي على بعضنا آه، نحن وقعنا هيك نتيجة أخطائنا ورح نضل هيك ايه رح نضل هيك